今ねなんか理不尽なエスカレーターを見つけてしまったんですよこれ分かりますか今ね上に登ろうと思ったんですよ確かこの上にねバスセンターがなんかあるはずなんでねああ登ろうと思ったらなんや下りなんかああじゃあ反対側になエスカレーターあるてなとねいやねこっちから登れるってことなんなはいはいはいと思ってこっちに来てみたらあら不思議分かりますか こっちも下ってるんですよどうやって登れっちゅうねん